News. livro em especial que ele me dedicou em Genebra, que se chama Une Sociologie du Jazz. Eu me interessava muito pelo jazz naquela época, é, eh, para tocar na bateria. Né? Então ele me presenteou esse, esse livro e a dedicatória que meu pai me fez foi a seguinte: Lute, filho querido, jamais dedico um livro de que não sou o autor. Talvez seja fácil falta de humildade da minha parte. Hoje faço uma exceção ao oferecer-lhe este livro que penso lhe interessará bastante e o ajudará em sua curiosidade em torno da música e em sua amorosidade pelo jazz. Paulo, Genebra, outubro de 1974.